生日快乐，小头说生日快乐，快点，快点 beatstars.com。 搞什么？我也是。搞什么？他发给我爸爸。七分钟。他刚刚已经把拿出来了。现在可以吃了吗？ 哇！哈哈，你 <laughs> 有谢谢大家吗？那你就请妈妈一下。 你的胃就留着吃这些蛋糕，还要吃吗？那个吃完就不要吃了，好吃吗？是谁买的？教姨，教姨买的。哎，这个要电池。哎喂喂喂，那人一直猜，是谁送你的？ 送你的。这是常维常维送的，那个那个常维在那边，没有没有，这零九。

上面还有一个爱心。下面写到，字怎么到的？怎么？知道，姐姐都知道，妹妹都知道啊。啊。 stars.com。哎，恐龙，两只恐龙，一只恐龙在这边，然后卷卷，一只恐龙在这边，我帮你拼好了。那另外一只呢？另外一只它要自己拼，对。 <laughs> 我们可以帮忙一起拼。好高，需要。哇，是吗？哇，这是什么？棉被耶。哇，这只是什么？哇，好可爱哦， <laughs> 恐龙。 有没不喜欢呐？喂，哪你有盖的啦？ <laughs>